Wel, o rwan ymlaen, dwi'n meddwl bod ni wedi dod i'r pwynt lle da ni wedi tynnu pobl at ei gilydd. Da ni wedi gweld pobl yn dod ar ôl wneud darnau waith ar wahân, wedi dod at ei gilydd i wneud penderfyniadau pwysig ynglyn â'r darnau nesaf ar y daith yma. Dwi'n gobeithio rwan idd pobl symud ymlaen o fan hyn a meddwl, reit, be di fy rôl i rwan wrth fynd o'r lle yma? Be di fy rôl i wrth edrych ymlaen i'r dyfodol? E, mae o wir bod y bobl sydd wedi bod yn rhan o hwn wedi gallu gwneud cyfraniad, a maen nhw'n teimlo bod nhw wedi gallu gwneud cyfraniad. Dwi'n meddwl mae'r her i ni rwan ydy defnyddio'r i yna. Defnyddio'r i yna o bobl yn teimlo, ie, dwi wedi gwneud rhywbeth, dwi wedi cymryd rhan, ond dwi'n mond rhan o'r ffordd ar hyd y daith yn fan hyn rwan. Mae yna fwy wneud eto. Mae Cymru wedi dewis creu'r cwricil yma mewn ffordd wahanol. Mewn ffordd sydd, mae'n siŵr, yn unigryw o fewn cwricula byd eang. Ond da ni wedi gwneud hynny mewn ffordd lle da ni'n edrych allan yn ogystal ag yn edrych i mewn. Da ni wedi tynnu arbenigwyr rhyngwladol, yn ogystal ag arbenigwyr yng Nghymru i mewn i'r drafodaeth. Ond yn fwy na dim byd arall, da ni wedi defnyddio yr arbenigwyr sydd ar lawr y dosbarth. Dwi'n credu bod teimlo bod chi wedi bod yn rhan o wneud rhywbeth, o greu rhywbeth o ddim, yn rhoi gwerth ychwanegol, nid yn unig i'r canlyniad ar ddiwedd y dydd, ond rhoi gwerth ychwanegol personol i chi am y daith da chi wedi mynd ar ei hyddi. Da chi wedi cael datblygiad proffesiynol heb i ail Mae yna ma her yn ddwy, ddwy gwestiwn. Mae yna rai wedi bod yn ymwneud yn fwy agos efo'r datblygiadau nag ydy eraill. Wel, yng ngobaith mawr i yn ganol hyn i gyd ydy y bydd pan fydd plant y dyfodol yn edrych yn ôl ar yr hyn da ni wedi greu yn fan hyn yn ystod blynyddoedd ola ail ddegawd yr unfed ganrif ar hygen, bod ni wedi creu rhywbeth sydd yn arbennig, rhywbeth sydd yn mynd i bara ond rhywbeth hefyd sydd yn mynd i allu gael ei addasu i siwtio anghenion y blynyddoedd fel mae'r amser yn symud yn ei flaen. Rhywbeth sydd wedi otod mewn concret, rhywbeth sy'n gallu datblygu, ac y bydd y plant y dyfodol yn edrych yn ôl ac yn dweud, ie, yeah, nath nhw'n wneud yn iawn.